Salom, salom do'stlar. Yana sizlar bilan Trend kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda AdinWin proyekti bo'ladi. Nimaga AdinWin proyekti desangiz, AdinWin proyektida hozir kunda case bo'limi ochilgan. Case bo'limida yutish imkoniyatlari 99.9% tashkil qiladi do'stlar. Yutqazish imkoniyati juda kam. Ko'pchilik Telegramdan yozyapti. Podpисчиклар ko'p insonlar yozyapti. kanaldagi telegram kanaldagi insonlar e, shu proyekt to'g'risidagi e, ma'lumotlar iloji boricha ma'lumot deganda shu videoni tayyorlashga qaror qildim do'stlar e, asosiysi bu proyektda dinvin proyektda sport yo'nalishi bo'yicha futbolda вообще zo'r imkoniyatlar bor futbol yo'nalishi tennis xokkey yo'nalishi juda ko'p sport turlari bor asosiysi men qiziqqanim e, futbol tennis xokkey yo'nalishiga qiziqaman ko'pincha shuning uchun o'sha proyektlarda yuraman ho'p bugungi videomizda keys yo'nalishi bo'ladi mana ko'rib turibsizlar do'stlar keys yo'nalishida novichok везунчик топовый фартовый lashkar oligarx millioner хозяин жизни ko'rib turibsizlar har xil e, kim qancha misol uchun pul tikishiga qarab e, o'shanga qarab xullas stavkalar qilishi mumkin Hozir biz hop qaysi biridan boshlasak ekan kelinglar mana открыт за 50 rubl qilamiz 50 rubllik o'ynaymiz hozir do'stlar ko'rib turganlaringizdek mana shunday holat misol mana shu yerda foizlari bor 10 20 30 qaysi birini tanlash imkoniyati misol uchun o'zingizga bog'liq u foizi ko'proq tushadi pulni misol uchun men 30% tanlayman hozir qani ko'ramiz hozir ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa shunaqangi holat hozir do'stlar aytganimda yutish imkoniyatlari juda ko'p bunda yutqazish juda kam bunda to'qson to'qqiz foiz yutish imkoniyati hozirgina bilmadim bu yangi proyekt e, qo'shishdi bu o'zi aslida bu proyekt 2017 yildan beri ishlaydi o'zi aslida bu qo'shimcha platforma kes platformasi qo'shimchasi bu yaqinda qo'shilgan do'stlar so'z ishqilib o'ynayapmiz shundakim o'zi xohishi bilan misol uchun o'ynab ko'rib bemalol ishonch hosil qilishi mumkin bunday yutish imkoniyati juda ko'p juda ko'p bekordan bekor aytilmayapti do'stlar chunki bu savollar juda ko'payib ketdi o'shanga ilojsizlikdan vaqt bo'lmagani sababli bu videoni hozir qisqacha qilib tayyorlayapman do'stlar ham murakkabroq to'liqroq sifatliroq qilishga harakat qilaman edik hozir keyin boshqasini qilamiz do'stlar faqat yutuq chiqyapti bir marta yutqazdik tikkan pulimiz o'zi bo'ldi bir marta hop o'n qo'lda ellik rubllikdan uch ming rubl yutsa bo'lar ekan bir marta yutqazdik hop keyingisi ming rubllik yoki besh yuz rubllik kelinglar do'stlar hop mana ming rubllik ikki marta tikaman omad bir ming sakkiz yuz deb aytdi menga emas hoppa 8542 kilo qaytdi do'stlar ko'rganlaringizdek ko'rib turibsiz mana bir yuz bo'lib ketdi ho'p do'stlar bu yerda yana juda ko'p platformalar bor endi bu loyihada iloji boricha misol uchun bitta akkaunt ochilgandan so'ng u akkauntni misol uchun to'g'ri registratsiyadan o'tishni yo'llari promokodlarni kiritish bonuslar olish e, video ostida men kommentariyada qoldiraman ssilkasini bonuslar olish uchun promokodlarni qoldiraman kimga kerak bo'lsa agar bonuslar qo'shimcha bonuslar beradi olti ming rubldan o'n ikki ming o'n besh ming rublgacha avtomatiski bonuslari bor do'stlar Xayr do'stlar, sog‘-salomat bo'ling, omadingiz sinab ko'ring!